Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Sound Official Oke di video kali ini saya bersama teman yang bernama Asep Dan saya Ahmad Dia mempunyai akun Youtube yang telah termonetasi Monetisasi hmm. Saya ingin bertanya-tanya kepada Asep Bagaimana perjalanannya bagaimana caranya agar channel YouTube bisa berkembang. Oke, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang program partner YouTube. Jadi, aduh, buku saya. Oke, tunggu dulu, guys. Iya, Oke jadi saya ingin menanyakan kepada Asep teman hmm. saya tentang tentang aplikasi YouTube aplikasi YouTube bukan channel channel channel YouTube berkembang maksud saya aduh channel YouTube berkembang bagaimana caranya bagaimana prosesnya berapa lama prosesnya YouTube termonetisasi sedangkan saya aduh ampun saya belum mencapai 1000 subscribe dan 4000 jam saya masih pemula saya alhamdulillah ketemu teman saya uh, di ini ternyata Kampung. dia youtuber youtuber tutorial ya yeah. nah tutorial nama channel dia adalah Asep C H A S E P C H bisa kalian cek di deskripsi oke okay? saya kata rollingnya jadi saya ingin menanyakan sebuah pertanyaan yang lumayan saya penting bagi saya karena saya belum mencapai 1000 subscribe dan 4000 jam satu pertanyaan sampai kelima dari kapan anda ikut program YouTube atau bergabung di YouTube kalau gak salah sih saya bikin channel dari Desember ya 2019. 2019. Jadi uh, termonetisasinya hampir memakan waktu setengah tahun atau tujuh bulan lah. Tujuh bulanan gitu ya. Tujuh bulan ya. Iya. Jadi di situ kenapa anda ingin bergabung di YouTube gitu? Nah karena pas saya lihat video di YouTube mereka bikin konten mereka bikin konten YouTube bikin konten uh, kan saya jadi penasaran kenapa saya tidak bisa uh, tidak membuat channel YouTube atau tidak membuat konten YouTube. Ya. Akhirnya saya di sana terjun masuk ke YouTube ya. dan saya mempelajarinya secara otodidak di YouTube tanpa bantuan dari siapapun dan tidak tidak ada yang membantu saya untuk berkembang di YouTube saya sendiri asli dengan original gitu menjalankannya. Ya. Oh iya siap. Tapi anda tidak melakukan subaisub gitu? Nah. Uh, ini kan saya dulunya iseng-iseng ya diajak sama teman ya. diajak sama teman mau bikin channel YouTube. ya. Awalnya channel YouTube saya itu tentang rekomendasi game ya karena saya dulu tidak tidak bisa menepati janji saya untuk membuat channel itu akhirnya saya ganti ke memes atau video lucu ya guys. Iya. Nah setelah itu saya di sana banyak video yang ke terbanet karena re-upload. Oh, re-upload gitu jadi pelanggaran ya. Ya pelanggaran hak cipta. Nah kan itu ke eh, channel sudah ada subscriber jam waktu jam tayangnya. Iya. Saya hapus videonya satu satu persatu sampai tidak ada lagi dan semua jam tayang hangus kecuali subscriber saya. Oh, subscriber tidak hilang ya, cuma ya. jam tayang juga hilang. Ya. Oke teman-teman, jadi melakukan sub for sub itu ternyata jam tayang bisa hilang. Nah itu akan hangus-hangus sih akan. Angus di beberapa hari kemudian gitu ya. Hmm. Berhari subscriber hilang. Nah, satu hari mah subscriber bisa bertambah tapi besoknya bisa berkurang lagi karena YouTube mendeteksi bahwa itu melakukan pelanggaran, pelanggaran sub sub. sub dan itu pelanggaran itu bisa jadi tidak bisa termonetisasi oleh YouTube karena YouTube sendiri mungkin ngakal ya iya, inti nama jadi uh, si YouTube teh pokoknya nama ya jadi lebih cerdik dan uh. lebih cermat dalam menjalankan si pengalaman saya juga aduh mohon maaf saya akan berhenti melaksanakan atau melakukan subpersub karena saya sudah tahu barusan dari Bang Asep CH channel berhenti melakukan subpersub sebelum kalian di demanded di video YouTube itu rekomendasikan yang dari Asep pertanyaan kedua kenapa anda ingin berkembang di YouTube hmm karena e, awalnya saya sih kayak tadi ya iseng-iseng bikin YouTube setelah kesini kesini kayaknya makin seru dan makin menantang. Iya. Saya ingin tahu seberapa bisa saya berkreasi di YouTube dan seberapa kreasi saya bisa berkembang di YouTube yeah. dan seberapa banyak orang yang menonton video saya. Saya ingin mengetahui skill apa yang ada di diri saya yeah. dan saya akhirnya membuat channel YouTube ya guys. Iya. Nah setelah itu saya mulai ya dari dari susah-susah dulu ya. Kalau ya, pasti, awalnya pasti iya, susah-susah Iya. dulu. dari awal awalnya orang susah dulu. Gak mungkin langsung sukses hmm. begitu saja kan? Eh, ngopi <laughs> ini. Oh, siap-siap dilajang dilihat-lihat. Sami haus abi. ya teh murni lah. Teh murni gitu ya. Nyantuy-nyantuy tuh ngobrol mah. Ngobrolnya. Hmm. Jadi pokoknya mah gitu hanya lumayan lah sebenarnya mah channel di uh, uh. channel YouTube teh kurang teh bisa menghasilkan ayo benar-benar uh, uh, namanya uh, uh, cicing di imah gitu bisa paribasa bisa menghasilkan lah nah, ini ya gitu jadi teh cicing cicing teuing uh, nah, ayo mah kembali lah bahasana pacampur ge lah nu no, uh, sawareng ngerti sawareng teu nya nah, kalau orang ya. Sunda mah asa kumaha meureun nonton video na aduh campur kieu cenah ayo heeh benar, ayo mah duh parah pokoknya mah orang bisa ngomong ya heeh da emang bahasa Abige gitu barang mimitinya nyen tutorial gitu ngerekam era eh, pisan cadona eh, ge tuh jadi awal mu awal mu awalnya Bang Asep ini bikin channel YouTube merekam dirinya sendiri itu malu pasti kalian juga pasti malu karena pemula ya tapi saya e, mempunyai keinginan yang sangat besar bahwa saya bisa berhasil di YouTube jadi saya mulai rajin e, saya kalau upload YouTube terjadwal ya eh, terkadang satu minggu sekali gitu upload video atau iya. satu hari sekali iya. tergantung saya mempunyai keinginan dan sesuai requestan dari komentar. komentar iya jadi yang mempunyai channel YouTube itu sesuai komentar-komentar kalian. Jadi komentar kalian sangat berguna, like kalian sangat berguna, subscribe kalian juga sangat berguna ya. Jangan abaikan para penonton karena dia yang menonton videomu dan bisa jadi mereka lah yang mengikutimu dari belakang. Iya, betul, sangat. Garing ya. Eh. <laughs> Garing. Wah, garing. So, Opian temen garing. Tegaring ya gitu. Hmm, benar ah ayo mah coba harus dihantar itu ini harus oh iya deh bantal aja tebetahin ah ayo posisinya posisinya kumaha so ayo posisinya kumaha kamu ya. nah itu kumaha we tuh nah, kita tuh nah, gitu. ya saya si akan disarung euy eh lah tuh ya. sunatan nih mana heeh <laughs> baik ayo mah sunatan dua kali meh menang duit aja. Eh, lanjut pertanyaan ketiganya. Bagaimana cara Anda agar YouTube bisa termonetisasi? Hmm, mana ya? Uh, eh, dari, dari tadi juga sudah dijelaskan ya bahwa saya sering upload rajinnya tiap hari dan saya uh, dari video mulai meningkatkan meningkatkan kualitas video saya. Iya. Apakah video saya layak ditonton oleh orang lain atau tidak dan video saya apakah bagus atau tidak. Jadi saya sering mengecek dan mengeditnya berulang kali agar bisa mendapatkan hasil yang bagus tapi yeah. setelah kesini kesini eh, setelah biasa saya kalau ngedit video 5 eh, menit atau 10 menit pun jadi kalau dulu berjam-jam ngedit video untuk menghasilkan video bagus iya nah ternyata semakin saya terjun di dunia YouTube ini saya jadi mana ya, mentalnya rada kuat lah oh, gitu jadi mentalnya itu agak kurang kan gitu. asal mah eh, balat ngomong tera era atau kumaha eh, ya nama jadi ya. nyerocos lah kemana we ayo jadi pertamanya era malu gitu mau bervideo ah. mereka merayakan gitu malu lah rasanya ya iya pasti malu karena belum belum terbiasa belum terbiasa tapi kalau teman-teman sudah terbiasa ya pasti sudah terbiasa ya jadi... pasti sudah terbiasa kalau ya. sudah terbiasa ya betul maksud saya gitu ya <laughs> maksud saya gitu ya maksud Aduh, saya iya. parah eh, garing Gesehan deui ti gorong. Nah, kopi-kopi kan, iya teh beak-beak deui hana ada nginum lagi saeutik-saeutik. Aing nginumna sekaligus mah lain ngopi. Atawa dicampurkeun ieu teh jeung cai ieu tuh. Dilarang ngoplos lain mengoplos iya mah iya teh cai murni jeng kopi lamun dikadiakan na jadi murni jadi cai herang oh, jadi kopi murni gitu ya kopi murni <laughs> alus ya, alus kene murni <laughs> daripada kopi mah teh aslina tapi nah orang ngomong banyak manfaatnya ya. lain tapi nah orang ngomong alus non iya non nah. alus lebih alus diminum tapi nah kan orang minum kopi atuh Eh, nah tuh tuh tuh ada atau iya atau udah disadikan udah dia ada dia ayo <laughs> mah eh, kan hanya namun mun mau ka dia rada jauh tuh kan, tuh eh, ka dia we nu deuk atuh nya naon deui jadi gitu perjalanan apakah abang Asep pernah share video sendiri ke media sosial? Uh, saya belum pernah sih. Belum pernah share itu karena e, buat apa sih share video-video gitu kalau tidak bermanfaat bagi orang lain kalau kan, kan siapa tahu anda share itu orang lain pada lebih banyak pada tahu gitu uh, saya tidak mau menunjuk-nunjukkan kepada orang lain sih saya ingin iya, fokus fokus saya ingin tidak kita, uh, gitu. saya siapa? ingin iya. lebih fokus sih kalau teman saya share share gak apa-apa sih kalau teman-teman kan udah pada tahu ya siap jadi intinya anda itu fokus bikin konten ah, biarpun tidak. tidak ada yang nonton ya. gitu biarpun yang menonton sendiri oh, <laughs> <laughs> ya, yang penting yang penting tapi alhamdulillah sih itu alhamdulillah. penonton datang sendirinya ya, ya kalau videonya bagus dan ya. kalau video saya bermanfaat bagi orang lain iya mudah-mudahan semuanya bermanfaat dan berkah ya amin amin, amin. lanjut pertanyaan keempat berapa lama anda nge YouTube aduh Eh, sama yang kayak yang tadi dong iya salah aduh ini aduh. ini ngaclok ke bawah aduh sorry sorry ini itu mah pertanyaannya ini salah kali aduh guys aduh nickname game nickname game apakah anda melakukan oh ini udah ya nah. salah anjir hmm. apa yang bisa diikat oh ya Sebelumnya bagi ke kalian yang belum tahu channel Asep CH bisa tunjukkan sekarang oleh Bang Asep CH. Okay, Dia sudah subscribe-nya lumayan banyak lah pemula bagi pemula gitu pasti lebih semangat gitu sudah mencapai 2.000,4.000 subscribe 2,4 ribu Ya, ya <laughs> aduh, maksud ya. saya 2,4 ribu subscribe. gitu ya jadi akalan ya bang oke sekarang tunjukkan YouTube Studio anda nah saya di YouTube Studio aplikasi aja ya biar lebih jelas dan lebih ya, simpel ini dia tuh lihat ya YouTube Asep CH bisa tengok kalian di sini ya dua subscribernya lumayan lah 2483 subscriber. Itu subscriber murni kah? Eh, se kayaknya di 700 atau 500 gak murni dah. Oh, 700 dan Tapi 500 itu uh, tapi itu lalu ya. Mungkin sudah hangus, sudah hangus ini oh. diganti sama subscriber baru. Oh iya gitu. Dan video-videonya ini sangat menarik dan mudah dipahami tentang tutorial-tutorial Android ya. Ya, tutorial Android. Kalian bisa cek di video-videonya bagi yang membutuhkan tutorial-tutorial Android bisa atau request cara video. request video silakan mampir di channel Asep CH itu total, lihat total videonya sudah total videonya banyak. lumayan banyak berapa video bang uh, saya juga liar bang ninggalnya bang liar ah ya dalam polanya YouTube lah oke okay, siap pan teka cek mungkin masa sabar sabaran aja jauh oh. ting opat dah kurang di 50 dah ayo. kurang lebih sakit tuh nya heeh lah <laughs> ganggu sok iya. Aduh, coba jaringan bututnya. Eh kudu meli wifi sih kata mah eh gue ya meli ya. roda we <laughs> Kala, kita pencarian dulu dong pencarian dulu asep cek Nah, total video delapan. Nah, jadi video channel Youtube Asep CH ini Semua total videonya empat puluh delapan video Wow Dia pemula tapi sudah mengupload empat puluh delapan video Sangat Sangatlah semangat dia membuat video patut kita contoh. Nah, buat kalian yang ingin nge-YouTube, segera kalian nge-YouTube sekarang. Bila nanti kalian akan makin banyak saingannya. Ya. Karena saya juga ini di HP yang kemarin RAM 1 GB aja. Waduh, RAM 1 giga GB bayangkan. RAM 1 GB. Dia nge-YouTube pakai Android RAM 1 GB, masa kalian yang RAM Android 4. Android 4 apa? Oh, Android 4 KitKat. KitKat. Oh, Masya Allah. Nah, saya eh, waktu pertama bikin konten YouTube itu saya non nebeng ya minjam minjem sama minjem. teman oh minjem jadi beberapa gitu. video ada lima eh, lima nah setelah saya itu kan kalau minjem di teman saya bisa uh, kadang ada kadang tidak ada dan saya ini ngerut HP ya guys kalian bisa cek di sini untuk Android 4 apa yang ingin kalian root HP Nah, kalau Android 4 sih tidak bisa merecord layar. Iya, Android 4. Tidak bisa. Tidak bisa ya. Mungkin belum support ya. Eh, belum support. Ya. Oke, jadi sekianlah video ya, sekian. Dia video itu oh, video channelnya silakan tonton saja video-videonya mungkin bagi kalian yang membutuhkan bisa Kalian bisa request video mau tutorial apa ya guys. Ya, betul. Nanti kalau kalian memberikan komentar yang unik untuk seputar tutorial atau cara atau review aplikasi, kalian ya, bisa request pada bisa request pada saya di channel YouTube Asep CH. Jangan ya. lupa kalian like, comment, and subscribe dan jangan lupa kalian share ke teman-teman biar teman-teman kalian tahu apa ya apa yang kalian tahu dong. Iya, Anjir. Ya, jelas jadi kita harus saling membantu kita kan saling membutuhkan jadi kita hmm. harus saling membantu lah saling membantu otak orang lain gitu. iya nah. gotong royong lah dalam bidang bidang kebersihan ya. kumawelah <laughs> ya udah udah gotong royong eh dulu di jalan pakai bebersih atau tahan sampah eh. itu, maksudnya jadi orang gitu, orang hirup di dunia gitu. teh gitu ulah sosorangan kan, pan orang teh ngebutuhkan orang lain. Apakah Anda mampu jika Anda mati gitu, mati sendiri? Kubur sendiri. Kubur sendiri. Mandi. Sholat sendiri, mandi sendiri. Membangun rumah sendiri. kan itu nggak mungkin. Jadi kita harus saling support, saling dukung Membantu. gitu. Jangan saling jangan membuli Jangan saling mem dikieu ya tah. Wah, nih aduh. Kan gini masa sakit tuk eh. tuk tutup aduh sakit kan itu jadi jangan mematahkan semangat orang lain nah kalian harus bisa memberikan motivasi pada orang lain ya. agar orang lain bisa semangat ya guys iya ya jika video ini ada kesalahan atau kekurangan kalian bisa komen aja Insyaallah saya akan memperbaiki atau diri kalian, mungkin <laughs> atau kalian yang ingin bertanya kepada saya kalian bisa request aja di kolom deskripsi ya guys. Yeah. Mau di channel saya atau di channel ini Saud iya. Official. Iya, yeah. yeah, oke. Okay ngomong-ngomong yang belum like, yang belum komen, yang belum share, apalagi subscribe itu sangat berguna bagi saya. Silakan subscribe. Satu subscribe, subscribe dari kalian dan satu kali nonton dari kalian menentukan channel saya untuk bisa berkembang lebih maju. Ya, mantap. Jadi itulah cara berkembang dengan YouTube dengan cara subscribe subscribe. Iya. Tapi jangan subscribe palsu, boy. Iya, tapi harus subscribe-nya murni, subscribe, murni gitu. Ya. Buat ya. percuma ya kalau subscribe banyak. Murni. Apalagi kita nonton langsung subscribe ya. kan iya. itu tidak terdeteksi uh, Dia eh, ya akan hangus beberapa hangus detik kemudian. Beberapa kemudian. Jadi percuma ya guys yang membuat iya, akun ganda-ganda atau sub for sub segera kalian hentikan ya guys karena saya juga dulu pengalamannya susah di jam tayangnya kalau gitu mah iya betul emang ya, Selalu subscriber ya. subscriber hampir se di 800 saya berhenti ya guys ya 900 gitu uh, tapi uh, sawareh lah gitu. Ya, sawareh jadi separuh gitu separuh sawareh teh separuh guys eh, eh separuh lah ini <laughs> separuh aku lah anjir lu kena tuh nah. <laughs> eh udah pengen malah ya main cover lagunya iya ya. betul lah main cover lagu ya mah beda server ya beda, beda. server Eh, beda server ya kan udah lain hmm. btw harus garing ngomong main clear <laughs> ah oh, oh, oh, ini Bang Saud official channel yeah. YouTube-nya. Channel tentang apa, Bang? Aduh, kok saya uh, membuka channel Abang itu ada yang cover lagu, ada yang main game, ada yang bikin film, itu gimana ya? Jadi, <laughs> saya, ya. pokoknya saya asal buat ya. Betul, asal hmm. buat. Dari nah, pertama saya bikin karaoke gitu, eh, karaoke, karaoke di kafe, di kafe. Iya. Ya. Nyanyi nyanyi gitu, nyanyi. Uh -huh. Nyanyi bla plak plak plak video di videoin sama orang, eh, sama teman gitu, video. Eh, dan ternyata saya upload di YouTube. Hmm. Ya. Dan ya, pertama kali upload berapa yang nonton, Pak? Yang nonton 200. Wajir, 200. Kan ya. Di situ saya jadi mikir, ini kalau yang nonton 200 kali kalau kali berapa beberapa video? video kan lumayan ini nah, bisa berkembang apalagi subscribe pun hmm. bakal ikutan klik lah otomatis kalau yang suka kalau channel. suka channel saya gitu jadi saya di situ sering upload sering upload cover lagu beberapa video nah kemudian di situ saya video udah gak ada cover lagi <laughs> ya, ya ganti suasana lah gitu ganti ya, suasana dari mulai bikin vlog asal mah asal nampilkan banget berenya asal eh, katempo emang asal sih katempo banget pesek lah asal ulah uh, <laughs> kalau channelnya jangan macam-macam misalnya iya, ini channel game ada channel vlog itu iya. kalau yang sudah terkenal ya kalau begitu mah iya, enak kalau sudah terkenal mah bikin kalau bikin main game langsung ngevlog ya, jalan-jalan sayanya kalau bikin film pendek film pendek kalau bikin cover lagu cover lagu kalau mau bikin keduanya kalian bisa membagi channel kalian jadi dua karena saya juga ini ada berapa channel ya oh jadi mempunyai dua channel ya tapi tapi yang satu udah nggak ada videonya aja <laughs> jadi hanya akun terverifikasi aja ya, hanya akun buat subscribe iya, subscribe lah betul, buat itu hanya akun buat nonton video saya sih tapi an anehnya nggak ada video dan kan kan kalau nggak ada video mah gak bisa dicari orang sama iya, orang lain iya. tapi ada subscriber tiga subscriber tiga aneh aduh ayo mungkin itu ketika penggemar ya ketika anda bersubscribe komentar, ke, atau berkomentar di channel YouTube lain otomatis lihat channel anda tapi saya jarang berkomentar sih jarang berkomentar jarang aneh mungkin ada pemberitahuan di notifikasi eh, subscriber uh, baru ada ada sih uh, beberapa orang tapi saya tidak tahu itu siapa oh, iya. mungkin itu orang yang lagi gabut iya, gabut, ya, lah bosnya tuh gitu mah pengen uh, eh. cat yang merah kayaknya ting mencet nu asal ting kepencet gitu lah sehingga iya, nama kepencet di iya, luar mah lama setengah juta mah lain iya. pencet ya mah eh dipencet dipencet ini eh. oke uh, <clears throat> gimana ini ke tutorial selanjutnya mau bikin apa Iya, menurut kalian para yang iya yang subscriberku, yang subscriberku yang murni dan ya kawe kawe kawe juga sabodo teing gitu bisa arek nge-request video ke Abdi gitu ke channel Sound Official dan ke Asep CH mangga di komen di diharap gitu nya di komen ulah poholik ke ulah dislike lah jangan lupa di like komen subscribe share kan enak ya guys kalau saya sudah mencapai subscriber banyak dan ya. saya mempunyai penghasilan banyak kan saya bisa giveaway dan memberikan hadiah kepada penonton-penonton setia saya ya guys. Betul betul betul. Jadi sebagai Jadi, terima kasih uh, dan ya. sebagai tanda saya rasa syukur kepada kalian yang sudah ya. mensupport channel YouTube. Ya. Nah, gimana ini pernah support so sub gak? Tanya balik dong, tanya balik. Hey saya pernah subscribe for sub tapi dengan cara halus ya kayak gimana gimana caranya coba contohin coba coba jadi ini sub sub saya itu pernah sub sub di pas upload video pertama pas 200 nonton 200 nonton 200 sekali ditonton nah saya melakukan lihat di Facebook Facebook grup grup, grup ikut YouTuber, grup ya. support ya. sub youtuber pemula youtuber pemula youtuber grup pemula mengajar jam tayang anjay saya ya. juga sih ya saya bergabung di situ Nah, saya melakukan hal yang disebut support sub nah di situ saya melakukan itu apa sub sub sub sub sub, sub, sub notifikasi di, dari YouTube itu ada ada yang muncul ada yang enggak nah oh. di situ awal awalnya subscribe saya itu 69 subscribe aduh <laughs> ada teman apa yang subscribe channel abang alhamdulillah ada gitu beberapa ketika orang. saya update di share saya sendiri sih ke share ke WhatsApp ya WhatsApp, sosial media Facebook, saya ya, sosial media lah alhamdulillah ada yang nonton ada yang komen eh, ternyata channel saya asal upload ada yang komen ya nah, <laughs> pokoknya lihat aja lah video saya yang paling bawah kayaknya di sebelah luburan hmm. gimana ya saat ada komentar pertama yang bukan teman saya itu merasa gembira ya nah. ya nah, ada satu atau dua yang berkomentar itu, itu yang saya membuat saya senang senang gitu dan terbunga-bunga gitu melihat komentar. bisa berbagi ah, bagus suaranya wah bla bla bla, bla. Ah, aduh saya bla. kan jadi menyemangatkan diri saya sendiri gitu untuk membuat konten lagi membuat selanjutnya konten lagi selanjutnya soalnya saya hanya berniat asal upload di YouTube ternyata alhamdulillah ada yang nonton gitu <laughs> berkat di share itu di share jadi kalian jangan melakukan hal sapur sap lagi lah sabulak babi kak asa malak ulah melakukan sapur sapur iya ya, jadi menghariwangkan gitu hariwangkan jeng ulah jeng ulah non ulah nonton video sarangan hmm, jangan menonton video YouTube diri sendiri ya itu sangat berbahaya ya nah, bisa bahaya kan kesehatan channel YouTube kalian kalau channel YouTube sudah rusak kalian channel, YouTube anda bisa setruk kalau banner nah, YouTube banner, ya bisi dep depresi atau gering lah iya, kayak ya, gitu. gitu. kalau di gitu apakah bisa dicagerkan atau disembuhkan lagi bisa sih Ari YouTube kita hapus video iya atau kita dibenarkan channel oh, itu asal nurut tapi dah inggris cek orang mah inggris rusak itu mending diganti wah emang nyandai nu anyar anu murni pisan 100% iya, iya, betul betul betul dah sebenarnya mah e, nyen channel itu mah aku mah kayak yang sorangan yang konten mah kreatif saya sendiri kalau ya. bikin konten kan kalau saya main game misalnya saya bermain game kan bisa dari di record itu bisa jadi konten ya. kalau saya pergi ke wisata atau ke nah, ngevlog lah nama mah atau jalan-jalan bisa direkam ya jadi semua aktivitas hal yang kalian lakukan itu bisa, bisa menjadi konten ya guys asalkan menarik itu asalkan ada keinginan lah inti nama awalnya dan jangan mudah berputus asa untuk pertama kalian youtuber pemula yang tidak ada yang berkomen kamu ya ada yang berkomen jadi sangat lemah itu jangan jadikan motivasi aja ya. jadikan ya. motivasi ya guys mungkin video saya uh, introspeksi diri sendiri ya, jangan itu. menyalahkan yang berkomentar ya, karena itu yang mengeritik video kalian ya guys yang membuat anda bikin sukses kedepannya depannya ulah panas sama inti nama ya, ya panasan lah panas kompor iya. panas lagi eh ku babaturan ek dihina ek kumaha ge terus we maju maju terus ikhtiar terus berdoa lah nu penting mah usaha jeung berdoa oh ayo mah siap Namun Angger ayo berdoa hungkul ayo tadi usahakan banyak kumaha atau ayo Mau jadi jadi mun usaha hungkul teh make doa bayangan hayang doa aduh hayang duit hayang duit ayo usaha tuh. <laughs> mah menang-menang duit teh heuh teh Gua pernah ngadoa itu tuh yang subscribe besar. Oh. yang subscribe, yang subscribe, yang subscribe, gua kalau kau kurangan <laughs> Ayo mah, ke karibu. Kursa gitu nya. Oke. Video kali ini sampai di sini sajalah ya. Mungkin agak lama Mungkin ya. Mungkin agak ini tikor saya agak garing ini membahasnya secara santuy-santuy dan iya, gak rusuh-rusuh lah. garusuh rusuh-rusuh lah. Semoga apa yang saya buat video ini pertanyaan kepada Asep yeah. bisa dipahami oleh para penonton dan jangan lupa berkomen ya ngopi eh herang kumaha ngeteh eh ngeteh lain lain ngeteh murni murni ye iya. yeah. air itu lebih sehat guys asa kerek ngadegi sih ada orang mau eta mah mun keur ngariung mah kieu oi ngopi oi mun ayam teh oi ngenteh oi ngeteh asu eh, cenah ieu naonnya naonnya ya? herang euy herang herang herang itu sama di Sunda mun Indona kumaha putih putih putih herang putih tau mah jernih jernih jernih jernih masih ganu eta cai nu atah atuhna bahaya ah bahaya aing mah pernah minum beuki minum eh so awas ya aya racunna boleh <laughs> ah. bye bye video jangan lupa jangan lupa subscribe, comment, like like dan share thank you. Bye bye. Bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke. Okay. Cus support Cus. terus. Support ya. Bye. Kalau yang ingin membuat video part kedua yang ingin kalian tentang kita ya. Tentang kita kalian bisa berkomentar oh, ya guys. Ya, ya. Kita bisa ngobrol seru-seruan bareng Saud Official dan saya Asep CH. Nah, ya, sampai jumpa di video berikutnya. Gas ke Yo yo Ya ya ya ya ya ya. lah Sok sih. Anjir atuh eh 20 Anjir asal setengah jam.